Helo. Os ydych chi'n ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu gynghorydd tref, efallai y bydd y ffilm fer hon yn helpu i roi gwes syniad i chi o'r hyn mae'n ei olygu. Oeddech chi'n gwybod bod 735 o gynghorau cymuned a chynghorau tref yng Nghymru? Oes na'r un lle ydych chi'n byw? Mae cynghorau cymuned a chynghorau tref yn un hain etholedig o lywodraeth leol. Cynghorau sir neu gynghorau bwrdeistref sirol ŵr haen arall. Mae dyletsoedd gyfreithiol ar y cynghorau hyn i ddarparu gwasanaethau fel addysg, cynllunio gwlad a thref, iechyd yr amgylchedd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae gan gynghorau cymuned a chynghorau thref y pŵr cyfreithiol i weithredu, ond mae ganddyn nhw llai o dyletsoeddau. Be sy'n bwysig i chi yn eich ardal leol? Gwneud rhywbeth ynghylch Ysbwriel ar y strydoedd, gwarchod eich gwasanaethau llyfrgell, gwella gwasanaethau i bobl hun, neu wneud yn siŵr fod y busnesau lleol yn gallu ffynnu. Gallwch chi fod y berson sy'n gwneud gwahaniaeth drwy fod yn gynghorydd cymuned neu gynghorydd tref. Efallai eich bod eisoes yn gwirfoddoli yn eich cymuned ac eisiau cymryd y cam nesaf. Neu efallai fod gennych chi amser i'w lenwi a'ch bod chi eisiau defnyddio eich sgiliau a'ch arbenigedd i wneud rhywbeth gwerchweil sy'n rhoi boddhad i chi. Fel cynghorydd, byddwch chi'n gallu arwain y gwaith o weithredu fel cymuned a chyflawni datblygiadau tymor hir. Bydd gan y cyngor ei gynlluniau a'i bolisiau ei hun sy'n ymateb i anghenion y gymuned. Mae gan y cyngor fantais dros grwpiau cymunedol eraill oherwydd ei fod yn gallu casglu arian gan bob aelwyd drwy ei braisept, sef treth sy'n cael ei chasglu ochr yn ochr ar y dreth gyngor mae tua 8,000 o gynghorwyr cymuned a chynghorwyr tref yng Nghymru. Efallai eich bod chi'n teimlo nad ydych chi'n ffitio i'r syniad arferol sydd gan bobl o gynghorydd, ond mae'r syniad hwn yn newid. Mae rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth Llywodraeth Cymru yn helpu i newid pethau. Prif nod y rhaglen yw gwneud yn siŵr fod gwell amrywiaeth o unigolion yn sefyll mewn etholiadau Llywodraeth leol. Ar hyn o bryd, dim ond 26% o'r bobl sy'n cael eu hethol i gynghorau Cymru sy'n fenywod, a dim ond 2% sy'n disgrifio eu hunain fel pobl dion, lleiafrifoedd ethnic, pobl lesbiaidd, hoiw, deurywiol neu drawsrywiol a phobl anabol. Yn ystod y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf, mae rhaglen wedi creu cynllun mentora i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a rhaglen gyhoeddusrwydd i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y mae cynghorwyr Llywodraeth leol yn ei wneud. Ar hyn o bryd, mae mwy na 60 o gynghorwyr wedi cofrestru i gymryd rhan yn y cynllun a mwy na hanner cant o bobl wedi cofrestru i gael eu mentora. Mae o leia ugain o rhai a fydd yn cael eu mentora yn bwriadu sefyll mewn etholiad, Yr enghraifft i fod yn aelod o gyngor cymuned neu gyngor sir, a hynny yn etholiadau Llywodraeth leol ym mis Mai 2017, ac wedi hynny. Mae hyn i gyd yn newydd da iawn. Mae'n bwysig bod cynghorau yn cael cynghorwyr sy'n adlewyrchu cymunedau y maen nhw'n eu cynrychioli. Mae Cyngor Cymuned neu Gyngor Tref Da yn cynrychioli pob rhan o'i gymuned ac yn creu teimlad o berthyn. Mae'n ceisio bod yn gymwysol drwy wneud yn siŵr nad yw neb yn teimlo dan anfantais. Mae cynghorau cymuned a chynghorau tref yn gallu defnyddio eu pwerau cyfreithiol i ddarparu llawer o wasanaethau, fel canolfannau cymunedol, gwyliau, rhandiroedd neu fysiau. Fel cynghorydd cymuned neu gynghorydd tref, bydd disgwyl i chi fynd i gyfarfodydd y cyngor a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae'n bosib hefyd y bydd disgwyl i chi cynrychioli eich cyngor tu allan iddo. Efallai bod chi'n gofyn i chi eich hun, oes angen unrhyw sgiliau, gymwysterau neu brofiad arbennig i fod yn gynghorydd. Does dim rhaid bod gennych chi gymwysterau penodol. Fodd bynnag, mae sgiliau bywyd yn berthnasol iawn i'r rôl hon, ac efallai eich bod chi wedi meithrin sgiliau ac ennill gwybodaeth drwy eich profiadau proffesiynol, personol neu gymunedol. Bydd eich rhinweddau personol yn werthfawr. Mae grwpiau sy'n cynnwys amrywiaeth o unigolion yn tueddu i wneud penderfyniadau mwy cytbwys. Bydd eich cyngor yn gallu trefnu hyfforddiant cynefino pan fyddwch chi'n cychwyn. Gobeithio fod gennych chi nawr we syniad o'r hyn mae'r cynghorau yn ei wneud. Mae taflen cwestiynau cyffredin ar gael ar dudalen amrywiaeth mewn democratiaeth ar wefan Llywodraeth Cymru os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth. Os yw hyn o ddiddordeb i chi, efallai y byddwch chi'n dymuno cysylltu a cyngor lleol a threfnu i gael arsylwi cyfarfod neu gael sgwrs gyda'r clerc neu gynghorwyr. Gallwch chi hefyd edrych ar y canllawiau i ymgeiswyr sydd ar wefan Un Llais Cymru. Mae canllawiau ar y rheoliadau a'r gweithdrefnau i'w cael ar wefan y Comisiwn Etholiadol hefyd. Pob lwc!